What a thought to cash? What a thought to cash? What a thought to cash? pensando en cómo pararlo. Uno por rumbo vamos caminando, andando, demostrando. Me miro fijamente, observando mi mente, botando, letras saltando, rimas transformando, música encontrando, hermano, vamos volando. Solo sé que tengo el poder, cosas abstractas soltamos, demasiada potencia, la latencia se va quebrando, demostrando la rima la formulación divina, nadie nos pararía. Estoy aquí.